10 хвилин, година або півдня. Скільки ви готові чекати потяг, який запізнюється? Киянин Ігор в очікуванні провів третину доби. Коли, врешті, чоловік дістався зі жмеренки до столиці, подав в суд на залізничників. Як думаєте, компенсували йому моральну шкоду? Поїздку зі Жмеринки до Києва після різдвяних вихідних Ігор не може забути і досі. Залізничники зіпсували йому увесь святковий настрій. Спочатку потяг, який інтерсіті плюс, е, ніби високошвидкісний, комфортний, все таке. Він, по-перше, затримався на станцію Жмеренка на 4 години. Злі, голодні та замерзлі пасажири таки сіли в потяг, але пригоди на цьому не закінчилися. Заклинило електронні двері, тож їх просто відкрили, і в вагоні було холодно. До того ж, кав'ярні не було ані напоїв, ані їжі. Хочеш піти взяти, в них є у вагоні кафе. Підходиш брати щось в кафе, в кафе тобі відповідають, нічого нема. Якщо Ігор міг перетерпіти голод, то його сусід діабетик ні. Жінка е, піднялася вже, коли спочатку пішла до кафе, їй теж відповіли нічого не мало. А потім вже почала справді на весь вагон кричати, що люди, будь ласка, допоможіть, тому що чоловік у мене діабетик, йому треба їсти, може в будь-який момент стати погано. І ось люди почали вже в кого що було, справді їй там давати, щоб не сталося біди. До того ж, їхали пасажири до столиці замість трьох зазначених годин більше шести. І додому люди потрапили уже пізно ввечері, а мали в обід. Були плани на другу половину дня. Через це ну, я ці плани не зміг реалізувати, тому що близько 9 години вечора лише приїхали. Було в мене дві важливі зустрічі, які і не відбулись. Таку незабутню поїздку чоловік вирішив не пробачати перевізнику. Лишив відгук у книзі скарг на вокзалі та написав заяву в Укрзалізницю. Відповідь підприємства відверто засмутила. Мовляв, такі запізнення допускаються. Приміром, через погані погодні умови. Інтерсіті чуттєві до вітчизняних зим. Через складні погодні умови, які призвели до часткового обледеніння вузлів гальмівної системи. Тож компенсувати обуреним пасажирам нічого не збираються. Повідомляємо, що згідно посилаються на якісь незрозумілі правила, накази міністерства транспорту, яких не передбачено компенсація пасажирам за затримку. Ці слова підтвердили агентам в Укрзалізниці. Сьогоднішній день компенсація за запізнення поїздів не передбачена. Юристи кажуть, що єдиний вихід встановити справедливість подавати до суду. Ви їхали на зустріч. І дана зустріч у вас була щодо підписання контракту там на мільйон гривень. Да? В зв'язку з тим, що ви запізнилися, ваші е, компаньйони від вас відмовились і надали вам офіційний лист. В зв'язку з тим, що ви є непунктуальною особою, ваша ділова репутація. Ну, не є такою довірливою, тому ми з вами працювати не будемо. Цей лист може бути підставою для того, щоб звернутися до суду за стягненням даної, даних збитків. Ігор так і зробив. І Печерський районний суд, і навіть в апеляції постановили, що підприємство має відшкодовувати чоловіку 2 тисячі гривень. Але в Укрзалізниці так просто не здалися і звернулися до Верховного суду. Але Ігор теж не збирається відступати. Боротися за свої права до самого кінця. І е, бажаніше масово це робити. Не поодиночці, а масово. Щоправда, треба розуміти, така боротьба і постраждалій стороні може дорого коштувати. Ці судові витрати, які ви будете нести, вони будуть набагато більші у зв'язку з новими там змінами. Щодо представлення інтересів саме адвокатами в судах будуть набагато більше ніж ті збитки, які ви будете стягувати. Юристи впевнені, потрібні зміни в законодавстві на рівні пасажир-залізничники, де будуть прописані правила поведінки перевізника і тих, хто користується їхніми послугами, щоб громадяни безперешкодно та швидко могли отримати компенсацію за порушення або неякісні послуги, не залучаючи адвокатів. Інакше повна безкарність суттєво понизить якість транспортних перевезень.